力ストプレ面接いつかやらせていただきたいと思ってたストプレ面接をついにやってしまった初めての挑戦で失敗するわけにはいかないああ緊張するまずはカウントなんだないくぞははい普通にストプリブリッコレストプリかっこよくストプリロボットでいいんガシャ発狂しながらストプリ大好きラルトに ずっとぶり幼稚園児でストップリだよ組長風にガマガマニャンニャンしてニャンニャン腹筋しながらずっとぶりエッチだねバレてた遠くの人になんでなぜどうして俺がエッチなやつだって知ってるのリーヌくんもっともっともう読みに行けないよそうでそれはエッチですもう知らねえよあすいあすいすいすいはいストップリ飲まなきゃ嫌だっちゃ1ストップリ2ストップリ サンスとプリカラのしっぽコロンでコロンくんですさとみでうんごめんよゼルで世のことか七森でかまそうぜリーヌでワンワンルートで本当に何なんですかあなたの推しは箱推しです愛を語ってあ、い愛してるグレイお疲れ様です <laughs> ありがとうございましたありがとうございました